大家好，我今天要分享如何改造这个一百二乘一百二的面板。那我一样会用单火线双键板的开关。如果需要看单火线双键板如何安装的朋友，可以看一下我的上一集。那我这一集主要是要教一百二乘一百二的面板要怎么挖孔，然后要怎么安装。那我们现在就要开始哦。现在要把这个开关拆掉。 然后我们要换上智能开关。然后我们现在要先把智能开关的洞先量好，就我先把这个电线贴起来。那看这个洞够不够大？ 如果说这个洞不够大的话，我们要另外把边边先修掉，这样我们才能把这个放进去。然后等一下，把这个洞做好之后，我们再把我们已经改好的面板装上去，这样就可以了。那我们现在先把这个洞先敲敲开。 好了，OK。好，我们现在要来做这个面板。要做这个面板啊，因为我们在制作的过程中就会碰到这个面板，那有可能会把它弄脏。我是会把这个面板先用胶带把它贴起来，那最后我们在完成的时候，我们再把胶带撕起来，那这个面板就会保持是一个干净的状态。所以我们现在先来粘胶带。 好，打开啊！那现在我先把封面先用胶带粘起来。啊，下面板我们贴好了，在这里啊，我们现在要画一个可以放这个机体进去的一个洞。 那这里的话，我会用它本来的这个盒子，然后在这里画线。当然，你也可以用其他方法画线，所以看你自己的方式是什么，都可以。只是我们先做记号，等一下我们就要来开孔。 当我们都画好的时候呢，就会是一个方形。那这个方形的，我们就会来用这个比对一下，看凸出来的地方是不是是都可以有罩住。那如果有的话，我们等一下就可以把它割开哦，割一个洞。可是啊，在这里啊，要注意哦，因为我们要留耳朵，这里有耳朵，要留这个耳朵跟。 这个耳朵，在这两旁我们要留一个耳朵的地方，要留一个凸凸的地方，所以这时候我要再来画一下。嗯，那我们就画一个记号，因为我们要预留一个孔。那我等一下在切割的时候，我会把这个孔的附近放大。 一点，就是不要一次切那么小。那我再来装的时候比对，如果说太大，我可以慢慢剪。但是如果你一次切到太小的话，那就变成如果不够，那你就没办法装了。所以我是大概先画一个点，然后等一下会切割的时候会放大一点，不要切到这么小。那我们现在就可以开始切咯，就按照这个形状把它切下去。 现在割好了，因为有一个洞了。那现在因为这这个啊，我流很大，所以我现在要比对一下，然后把它慢慢剪，剪进去，剪到符合刚好的大小。那我现在就要来做一个剪的动作。好，那它就会长这样子，那它是可以直接让它穿过去的。 然后这个，因为啊，我们要放进去，那这个面板是在外面，这个是在里面。那如果我们要锁在墙壁上的话，这边，这边是没有孔，因为螺丝孔的话在中间正中间。那如果我们要锁的话，这样是没办法锁的，所以我们必须在这边再钻一个孔，然后把它。 锁在墙壁上，那这时候我们才可以把我们的开关装进去。装进去之后，然后放在墙墙壁上。那现在这个底部的这个座，我们需要把中间这一条给锯掉。那左右两边各挖一个孔。 那我们现在就来做吧。然后中间这一条切断之后，上面、下面都有一个突突的地方，然后这个我们要稍微突出的地方，我们要把它给锯断。 那这个可以锯，也可以不要锯，那看你自己想要让它贴靠墙一点，就是要把它锯断。那如果这个一点点，而已，如果没有差，就不需要特别锯。 这样子就好啦。总共有三根，一二三，三根要把它锯掉。接下来就是要在这里， <clears throat> 在旁边这里钻两个孔。我们要在这上面。 稍微把它打，让它潜进去，因为我们的螺丝头会凸出来，那我们要做一个凹槽，让那个螺丝头可以放在这里面。两边都打一个孔。 之后，那现在我们就可以把它装上墙喽。洞都打好了，那我们现在就把它锁上墙壁上面。那都锁好之后，我们就要把线装上去。那我们现在要装这个线的开关，我们要记得把总电源关掉。我们现在要把线装上去，然后锁上墙壁上面。那这个做刚做好了，两边打孔，然后锁进去，这样子。 好，现在总电源关掉了，然后我们要把这个开关装上去。那这个底座也已经装好了。那现在这个面板，我们就可以把胶带撕下来了。那它就没有弄脏了。这样子撕好了之后是干净的。那我们现在准备把它锁上去。那底座这边会有卡损， 那这边会有洞，所以我们要把它放对边。那放对边之后呢，我们现在要把我们的开关装上去。那这个白色面板记得要放在里面。那我们现在把线接上去。好，锁好了，那我们现在就把它装上去。 这个直接压下去，让它贴上去。好，再是我们的开关，那我们的开关这里我们要放上去，然后把它锁进去，这样子。要先把它锁上去。那我们刚刚在旁边有预留一个凸的地方，那现在这个地方就会被用上了。好，锁上去之后，最后我们只要把这个面板再扣上去，就全部就完成了。 像这样子，把它扣上去，马上就完成了。好，现在拍这个我们刚刚完成的一百二乘一百二改造的面板。那这个改造完的话，就是会比较服帖，不像转接盒。转接盒的话就会凸出来一块。那今天的改造就到这里了。 如果你喜欢我的影片，记得分享、订阅、按赞，拜拜。